Ми тут щось би наздимали, дадить сьо пошло, бо не міє дітко Васька ділать решито. Ну, зробили, якся бійку, дай бочок сто. Ну да, от та в понеділок. Злізли пудра дно. Ой, бо й холодно. Ну, то заре ми вам пісню, якся у пічом, да і може й вам закинем, щоб теплі хоть чуть. Вот такий я чуть як ніхто не чув. Thank you. Bye.